Yes, magandang morning na naman po sa inyo lahat. This is uh, Mr. Once again, nasasabing mapagpalang araw sa inyong lahat. Yan, start your day with a big smile. So ngayon po, uh, ang gagawin natin ay uh, i-refer natin yung grotto namin uh, more than uh, 30 years na uh, nakatayo para ma-develop, pagandahin, para doon na sa mga dating na uh, lumayan mga parents namin. So yan po ngayon ang ating video. So kung hindi ka pa nakasubscribe, like and subscribe this channel for uh, more video thank you Okay, dito na po tayo sa old na grotto. Ayan po yung dating grotto. Ayan. So, i-refer natin siya. Ayan, ito yung ating mga voluntaryo na manggagawa natin yan si Dudong the master plan ayun ito po si medyo nadidilima po tayo ito si Dado the one and only the great lover Larit ano po na kumuha siya ng tubig yes the other one yan sa kapare ko yan siya yung ano siya yung bahala na siya si Rocky Boy. Ayan. So po siya ngayon. So yung first day natin na pag-refer. Ayan. So medyo ano na kasi luma na tumutulo. A ver. A ver, acá a ver, ponme dentro. Venga, Compulsión. Hindi Pare-parehas lang, parang doble pares lang yung nabibili. Kunti na lang. <laughs> so, kunti na lang. Daming lang. <laughs> Daming lang dati. Pag nalalasing lang. <laughs> Ah, dalawang matipon. Tingnan nangyari, pumanaw na eh. Ito po yung uh, ah, terador dito sa Kalipoton. Uh, ah, so, pupost ko po siya kasi bigat po kayo dyan. Panood mo lang pre sa YouTube to. Makapost ka na. Tirador ng Kalipoton. Nagaubos po ito ng ano. Malalakas. Malakas magkape. Malakas umalis na po yung pinakatira doon wala akong pinapatawad yun kahit walang value Ayan, nagluto ako ng merienda nila. Gumagumagawa ng voluntaryo. Sopas with egg. Ayan. Okay. Tapos, kanin. So, bago muna sila kumain, titingnan natin kung talagang perfect ang lasa. Check. Wow. Thank you. Ready i Baka sa itik. Kalahati ng libis. Malaki ngayon. Ah, mas malaki na ngayon nga pa. Thank you. Yan po, uh, sanhi po ng uh, pandemic na uh, may side effect habang nagpapala. That's all for today. Tomorrow ulit. Kasi nakaapat na patong naman yan. Papatigisin mo na bago pa mga ulit. Ano. Okay. Ayan, salamat. See you for the second day of referring or upgrade our ano. Hello there. Ooh.